Meget af det, der driver mig, det er, at vi har muligheden for at se, jamen, er der en eller anden smartere måde at gøre det her på, eller er der en ny måde at gøre det her på. Det er ikke kun tavleundervisning, det er også øh, det eksperimentelle. Man lærer nye ting. Ikke kun at svare på spørgsmål, men også øh, være i stand til at stille de relevante spørgsmål. Løsninger til nogle af de her udfordringer, at vi står overfor, det er både med, med energi og, og klima. De vil komme fra folk, som har en naturvidenskabelig eller teknisk baggrund. Og det er jo noget med nogle analytiske evner, matematiske evner, og så også det, at de øh, ligesom kan se, at der er nogle anmeldelsesmuligheder i det, som de arbejder med. Altså jeg ser ikke mit, øh, mit arbejde som et 8-4 arbejde. Jeg ser det ligesom en, en flamme, der <laughs> hele tiden brænder, hvis man kan sige sådan ligesom en, en, øh, en hobby, jeg får penge for. Øh, og det er, jo, <laughs> det er jo dejligt.